La raja. Relaja. Relaja. Vai, amiga, deixa que se dá uma rajada. Eu falei. Relaja relaxa relaxa Relaja la raja. Relaja la raja. La raja. La. La. Raja. Relaja la raja. Eu não falar isso. Por quê? Não sei. Porque essa língua é estranha. Relaja. Relaja la raja. Relaja Eu não consigo falar o tipo. Relaja. La rá primeiro. Não, Três pratos de trigo para três, Rá, três, três. La raja. La raja. Ele vai postar. La raja. La raja. La raja. night. Olha, Roberto, ele tá comendo tudo agora. A batata que ele fez. Ele fez isso aqui inteiro de tortilha de batata. Até o Rafael comeu. Tô comendo porque você não quis a comida. Então não vou ter dinheiro. A Valentina comeu toda a batata.